Ek is so bly jy wil hierdie gedeelte van die Bybel saam met my bestudeer. Wat 'n voorreg is dit nie om die Bybel onder leiding van die Heilige Gees te kan verklaar en beter kan verstaan nie. Ek wil graag in vier geleenthede die geloofsreis van Abraham met jou bespreek. En ons gaan eers kyk na die roete wat hy doen sonder 'n kaart En dan gaan ons kyk na dialoog wat God met hom voer om hom te bring by uitgestelde vergoeding. Die derde keer gaan ons praat oor God wat sy woord hou, altyd sy woord bevestig deur die skrif vir my en vir jou. Maar in Abraham se lewe het God selfs direk aan hom verskyn om sy woord te bevestig. En dan gaan ons by die laaste geleentheid afsluit en God leer ken as die God wat vir, voorsien, Jahwe Jere. En ek hoop jy bly die hele gedeelte saam met my. Dit is so groot voorrecht om saam met jou hierdie gedeelte te bestudeer. Kom ons begin vandag met Abrams reis van geloof, wat een reis is sonder een routekaart. En ek wil graag drie skrifgedeeltes net lees, om dit vir jou duidelik te maak. Ek begin lees by Genesis 11 vers 31. Tera het sy seun Abram geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abram, en saam met hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Tera was 205 jaar oud toe hy aan Haran gesterf het. Die Here het toe vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, vir jou 'n seun en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seun wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abram het toe weggetrek gehoorsaam aan die woord van die Here. Lot het saam met hom getrek en Abram was 75 jaar oud toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy seun Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gehad het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. En dan wil ek hê jy moet saam met my blaai na Handelinge 7 toe. Handelinge 7 waar ons die toespraak van Stefanus kry die eerste diaken wat gesterf het vir sy geloof. En Stefanus sê in Handelinge 7 vers 2 Broers en vaders, luister na my. God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. En God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af en ga na die land toe wat ek vir jou sal wees. Abram het toe die land van die Galdeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood het God hom daarvandaan laat wegtrek na hierdie land toe waarin julle vandag woon. En God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie. En dan net so een versie uit Hebreërs 11 vers 8 waar ons lees Omdat Abram geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. En dan hierdie verskriklike belangrike woorde, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. So Abram pak 'n reis aan sonder 'n roetekaart. En nou wil ek sommer begin met die vraag en vir jou vra wanneer laas was jy op vakansie? Jy weet die inperking en die koronavirus het ons almal se lewens totaal kom omgooi. So almal van ons kort eintlik 'n wegbrekende vakansie, maar jy weet wanneer ons 'n vakansie beplan, dan beplan ons alles wat ons gaan doen. Elke plek waar ons gaan stop en Veral kies ons die plek waar die vakansie gaan gebeur. En wat ek eers later in my lewe moes leer, die reis, die roete na die vakansie se bestemming toe is deel van die vakansie. En nou kry ons Abram op 'n roete en hy het nie 'n roetekaart nie. So ek dink dit was verskriklik moeilik vir Abram. En ek wil sommer die lyn deurtrek vir jou en sê dat ons lewe 'n geestelike reis is. 'n Reis na betekenis en na sinvolheid en dat ons soos Abraham weet ons het 'n bestemming, ons gaan Kanaan toe. Maar dat ons nie die roete ken nie en dat 'n geloofsreis eintlik groot afhanklikheid van God vra. Nou, Dion Meyer skryf in een van sy boeke, Cobra, But every long journey starts with one small step. En ek en jy is op 'n spesifieke plek vandag. En dalk vra die Here van ons anders as die ou normaal. Anders as dit wat ons gewoond is, sal jy my so vertrou dat jy saam met my hierdie reis sal aanpak in geloof, selfs al weet jy nie waar slaap jy vanaand nie. Ek het 'n ander pragtige aanhaling van 'n Dr. Helen Roseveer waar sy skryf in die boek Hand of God waar God vra van elkeen van ons, "Can you thank me for trusting you with this experience?" even if I never tell you why. En ek wil het so bykie verander en sê, even if I never tell you where. So ons het geloof nodig om die levensreis na sinvolheid en na betekenis aan te pak, om precies te wees waar God wil hee ons moet wees. In Handelinge 7 Stefanus daar getuig dan leer ons die feit wat nie in Genesis staan nie dat God Abraham die roeping van Genesis 12 alreeds gegee het in Ur van die Galdeërs. Dat God daar met Abraham gepraat het en waarskynlik in Tera sy pa se hart gewerk het en vir Tera gesê het maak jou gesin of jou familie bymekaar en Ek het 'n plan en 'n doel met Abraham en Tera met die groter groep mense trek tot in Haran. En daar bly hulle 'n hele ruk oor totdat Tera sterf. En dan kom die Here en hy vra vir Abraham: "Vat hierdie reis nou verder. Gaan na Kanaan toe." Nou net om weer te bevestig, Abraham weet hy moet Kanaan toe gaan maar hy ken net die roete nie. Hy weet nie waar langs gaan hy na Kanaan toe nie. Hy weet nie waar in Kanaan gaan hy eindig nie. En dit bring my by die groot vraag wat ek en jy moet hanteer selfs in hierdie beperkingstyd. En dit is as ek en jy bereid om nuwe risiko's en uitdagings te aanvaar en om te breek met die status quo en te sê ek gaan van nou af elke geleentheid, elke dag, in geloof saam met God. En daar waar hy my bring, daar waar ek vanavond slaap, dit is die plek waar ek moet wees. Jy sien, dit vooral een stuk afhankelijkheid. Sjoe, <laughs> ek weet nie van jou nie, maar dit is so moeilik vir een man vooral, Ek kan maar net namens die manne praat om beheer prys te gee. En God kom en hy vra van Abraham, trek, trek weg. Trek uit die bekende uit. Trek na die plek wat jy nie van weet nie. En juis hierdie onbekendheid gaan vir jou verrassings bring. Hierdie onbekendheid gaan jou reis vul met iets wat jy nie eers voorsien het nie. Ja, En as ons eerlik wil wees, dan vra dit blindelingse gehoorsaamheid. Daarom begin die hoofstuk in Hebreërs 11 dat geloof beteken om seker te wees van die goed waarop ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So ons kan sê Abraham trek blindelings agter God aan. Daar is 'n hele paar ander Bybelse voorbeelde wat hierby aansluit. Dink byvoorbeeld bietjie voor Abraham se lewenstyd aan die ark wat Noag moes bou. Sonder dat daar druppel reën val, gee God vir Noag die opdrag om hierdie geweldige groot skip te bou. Daar in die middel ver van die enige water af, in die middel van die land. Kan jy dink wat se vertroue dit van Noag gevra het? Dink maar ook aan die inname van Jerigo. Waar God na Joshua toe kom en vir hom sê jy moet 7 dae lank een keer om hierdie stad trek en die sewende dag moet jy 7 keer omtrek en as jy die ramshorings blaas en gaan skree gaan al hierdie mure aan mekaar val. Ek dink dit vra groot geloofsuitdagings. Maar dan dink ek ook aan Maria die moeder van Jesus. Waar die engel na toe kom en sê jy sal swanger word deur die Heilige Gees en jy is uitverkies om die Messias van die wêreld gebore te laat word. En dan kry ek daai geloofsantwoord van Maria in Lukas 1 waar sy sê laat die Here met my gebeur wat moet gebeur. En dit is eintlik die gesindheid van afhanklikheid, die geloof wat God van ons vra om hom alleen te vertrou vir die pad vorentoe. Jy sien as jy ons wegvat van die onbekende af, dan vat jy ons weg van die goed wat ek en jy dink ons kan doen. Dan vat jy ons weg van selfversekerdheid af. Dan vat jy ons weg van alles waarvan ek hou so dat ek met God hierdie reis kan doen. Een punt wat ek wil maak is, hierdie reis beteken nie, dit is een makkelike reis. Al trek ek in geloof soos wat God vir my gee, is daar uitdagings. Want jy weet, as ek die onbekende ingaan, dan voel een mens onzeker en een mens voel onveilig. <laughs> Ek weet nie, wanneer laas jy verdwaal het. Maar ek is nog maar weer 'n tipiese man wat heeltemal paniekerig raak en die laaste ding wat ek doen as ek verdwaal is om te stop en pad te vra. Daar is net daai manne ding van jy verdwaal in jou glory in, maar jy vra nie pad nie want jy wil half die beheer hê. En God wil daai ding van ons af wegvat in die reis na sinvolheid en na betekenis. Want sinvolheid en betekenis is om saam met God te reis. Onthou jy die ou ou 4x4 advertensie wat sê life is a journey, enjoy the ride. En dit is wat God van ons vra daai aktiewe gehoorsaamheid daai volg in die onbekende in daai weggee van die beheer sodat ons kan wees waar hy ons wil hê en sodat ons kan raak wie hy wil hê ons moet wees. En nou wil ek net sê Abraham kry dit reg. Daarom is hy die vader van die gelowiges, ons groot een van die groot geloofsvoorbeelde uit die Ou Testament. Want Abraham is seker van God. Hy het nooit getwyfel aan God nie. As God vir hom sê trek weg uit jou land, trek weg van jou mense af, dan gaan Abraham. Want God het dit gesê. Nou weet ek ek en jy is ingestel op die sigbare. Dit is mos belangrik om 'n lekker kar te ry, om 'n goeie, mooi huis te hê in 'n veilige woongebied. Dit is so belangrik om 'n goeie werk te hê en 'n uitstekende inkomste te verdien. Ja, ons tentpenne is verskriklik diep ingeslaan ten opsigte van gerief en gemak en dit wat ons visualiseer die sukses van die lewe is. En dalk wil hierdie deel my en vir jou konfronteer om vir jou te vra is dit nie dalk tyd dat jy die tentpenne uittrek nie. Is dit nie dalk tyd dat jy God so vertrou dat hy tree vir tree stukkie vir stukkie gedagte vir gedagte geleentheid vir geleentheid jou kan lei om te doen en te wees en te ontwikkel soos hy dit wil hê. Dis wat die reis van Abraham van my reg kry. En die wonder is dat daar altyd die verrassing is om uit te sien na die roete. Dis nie 'n roete wat ons ken nie. En Wanneer ek vir die eerste keer op 'n plek in die natuur kom, dan kyk ek anders te dan het ek nie hierdie verwysing in my kop dat ek die plek ken en dat daar niks nuuts is nie. Dan ontdek ek, dan ontgin ek dit wat ek sien. En dit is die voordeel van hierdie reis saam met God. Nou Abraham het God se woord, God se belofte En Abram volhard om vast te hou aan God se belofte. Anders sou hy nooit hierdie reis voltooi het nie. En ek wil weer vir jou vra, vir my vra dat ons saam dink in hierdie moeilike tyd van die inperking oor as ons niks sien nie. As alles verkeerd loop. As ons moeilike omstandighede het as al ons planne vir die jaar daarmee heen is, of ek en jy bereid is om aan God se woord, aan sy belofte vas te hou. Want as ons Genesis 12 interpreteer en ons sien die woorde in jou sal al die volke van die aarde geseën wees, dan kan ek en jy weet God se plan, God se roete is baie meer as net ons eie begeertes en behoeftes in ons lewe. God se plan waar Abraham 'n klein klein boublokkie van is, het uitgeloop op die koms van die Messias. En daai seën vir al die volke kom uit Abraham se nageslag. En daarom kan ek en jy ook weet ons is deel van 'n groter plan van God juis nou in die inperkingstyd. En daarom moet ek en jy vra waarheen vandag? Waarmee moet ek my besig hou? Hoe moet ek my tyd deurbring? Hoe moet ek sinvolheid gee aan die plek waar U my neergesit het? Hoe kan ek positiewe verhoudings bou? om ook te help om u plan na Jesus Christus, die seën vir elkeen wat Jesus kan leer ken, om daai seën waar te maak. So kom ek sluit hierdie geleentheid af. Wat ons duidelik leer uit Genesis 12 uit Handelinge 7 uit Hebreërs 11 Abraham het getrek sonder om te weet waar hy gaan kom. 'n reis sonder 'n roetekaart. Maar Abraham het 'n reis genoot. En weet jy in hierdie inperking, in hierdie isolasie, die woord wat ons deesdae baie maklik gebruik, kan jy dalk verskriklik alleen voel. Nie een van ons weet wat gaan die res van die jaar gebeur nie. Nie een van ons het 'n roetekaart na die nuwe normaal nie. Maar uit hierdie deel kan ons vir mekaar sê, ek en jy het 'n reisgenoot. Die Heilige Gees wat deur Jesus Christus uitgestort is, wat in ons is, wat Jesus self se teenwoordigheid in ons sigbaar, voelbaar, tasbaar maak ons het die reisgenoot, die een wat die roeping van ons lewe, die skeppingsdoel van ons lewe aan ons gegee het, sodat ek en jy vorentoe kan vorder op God se pad. Al weet ek en jy nie waar ons vanaand slaap nie. Kan ons weet God is by ons. Mag dit vir jou baie beteken. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie dat U by ons is. Dat U ons betekenis en sinvolheid laat ontdek. Dat alles wat ons doen eintlik binne U plan gekoopteer word om mense te seën. Wat 'n voorreg is dit nie dat U elkeen van ons wil gebruik nie leer ons die afhanklikheid die geloofsvertroue die geloof om net na u te kyk sodat ons op ons eie unieke reis kan vorder ek bid dit in die naam van Jesus Christus amen Thank you.